Veo que desde que estuvimos juntas en Londres, ¿No te has olvidado cómo dibujar, eh, Virginia? Esto es serio, Lucía. Estás acusada de asesinato. No está muerto. ¿Entonces qué? ¿Qué me propones? ¿Que ha huido o que se ha ido? ¿O qué? No, ya te digo yo que no se ha huido. Ahora no puedo, Miguel, estoy ocupada. La cena se va a enfriar. ¿Qué escondes ahí? ¿Te quieres ir? Me estás distrayendo. Hoy no me molestes, tengo mucho trabajo visto que has vuelto a traer a un hombre a casa. No piensas en ello, cariño. Mira que sabes que no soy un hombre celoso, pero lo estás forzando un poquito. Son modelos masculinos, son importantes para mi trabajo. Algún día voy a averiguar qué es lo que te traes entre manos, qué es lo que me estás escondiendo. No hace falta, te lo enseñaré. Pero tienes que tener paciencia. Hasta entonces, no entres en mi estudio, por favor. ¿Qué son estos? ¿Retratos de hombres? ¿Ese es tu gran misterio? ¿Me vas a retratar a mí también? No. Claro, porque yo no soy importante para ti, no soy lo bastante bueno. No, no, no, Ellos son más buenos para no, No, no, no, tú eres el más... importante. Yo el más importante. Me estás mintiendo a la puta cara. Se acabó, me voy. No, Miguel, espera, por favor, no te vas. Eh, te, pintaré. ¿Y a mí qué me importa Ahora mismo. no, escucha. Si tú me dejas pintarte, no vas a volver a ver ningún hombre en esta casa. Nunca más. ¿Me estás mintiendo? No. Quiero hacer lo más quieto posible. Estoy intentando capturar tu belleza masculina. La belleza masculina. Pero qué tonterías dices. Cuando tú y yo estudiábamos juntas, te interesaba otro tipo de belleza. Con un pincel, igual que con un lápiz, se pueden hacer muchas cosas. Tú y yo estábamos muy equivocadas cuando éramos jóvenes. Hoy en día todos son tetas y culos. Pero los griegos clásicos, ellos tenían la razón. Durante siglos pintaron y esculpieron bellos hombres desnudos. Y ellos son los que han trascendido en la historia. Yo quiero recuperar esta belleza. Contemplo todos estos cuadros. ¿No te parece que todos estos hombres ahora son inmortales. La belleza masculina... Todo eso está muy bien, Lucía. Pero ¿dónde coño está Miguel Gris?